السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم شباب صبايا رجعنا فيديو جديد حلقه جديده عن محاكاة المزرعه 22 طبعا انا سجلت الفيديو كنت مفكر انه اعمل لكم اياه بس فيديو واحد وهيك وظبط لكم اياه بس ولكن شفته جدا طويل فقررت اني اسوي لكم اياه سريع وبنفس الوقت تستمتعوا اكثر وشو يعني بكون هيك اجمل انا شايفه وبنفس الوقت لاني جدا طويل دقس خصوصا لكم منه شخص بده يضل منه فقلت خليكم تشوفوه كامل فلذلك مشاهدة ممتعة ملخص الفيديو اللي أنا عملته فيه اللي هو عملنا أخذنا عقد آه، وبعدين طلع العقد لازم نودي نحمل <laughs> المحصول مو مثل العادة نفضيه بمكان لا بدنا نحمله بالقطار ونوديه طبعا جزء من الاخير من ال... من ال... انه شلون حملته بالقطار وودي... حملته بالقطار بس شلون ودينا المكان ما رح تشوفوها بس ان شاء الله بالفيديوهات القادمة رح اشرح لكم عنها ومشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو ما تنسونا من اللايك والتعليق تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدة ممتعة let you go now. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا